noi e ci sento la macchina della musica. Salve a tutti. Salve, ciao, io sono Matteo DJ. E io sono Flavio DJ. E stiamo organizzando un nuovo canale che già è pronto direttamente su YouTube, si chiama La Macchina della Musica dove troverete tantissimi eh, programmi tutti i lunedì direttamente caricati su YouTube all'indirizzo della Macchina della Musica. Li troverete anche su, su Share, un, eh, un sito per, dove carico spesso i file audio che hanno in podcast. E in più li troverete anche direttamente sulla pagina di Facebook quindi direttamente sulla macchina della musica. Quindi conviene seguirci perché il fegato va a finire a terra, <laughs> va a finire proprio a terra, il fegato andrà a bus, eh, come meglio dire. Infatti, e poi tutte le settimane sono caricati nuovi video, ovviamente se volete vederli in anteprima basta che vi collegate lunedì sera e li trovate. I protagonisti? Sono io, Flavio DJ, Matteo C. DJ, poi ci sta Marco De Feo, Vincenzo Figo, eh, Grese di Salvatore, Giussi Fasolino, che verrà come eh, ospite, eh, che verrà come ospite, poi ci saranno altri personaggi comici tipo la Magazzazza, eh, la signora Carmela, eh, e ci sarà anche la Flinara, no? che fa la parte mio fratello. No? La Flinara. Ci sarà anche la bambina. <laughs> <laughs> cioè, No, non diciamo tutto perché altrimenti diventa proprio la... Esatto. <laughs> Dovete solo venirci a trovare, a visitare direttamente sulla pagina Facebook la, ma eh, la macchina della musica. Su YouTube è lo stesso la macchina della musica e poi direttamente su... Su Zippy Shake che saranno caricati sempre sulla pagina, la fanpage o come la vogliamo chiamare. Sempre la macchina della la musica. macchina della musica verranno caricati su Zip Shake e verranno postati sulla pagina. Quindi se volete anche voi arrivare qua basta usare la macchina della musica. E se vi fa piacere venire come ospiti in trasmissione potete direttamente risponderci sulla pagina Facebook La Macchina della Musica. È tutta macchina della musica. <laughs> la macchina della musica va la sento pure <laughs> Allora, aspettiamo così vi divertite un po', anche se state ehm, giù di morale. Sì, mi schiatterete dalle risate. Buona <laughs> visione, eh. ciao!